事实上，这个名词哦，Henry's 啊，这个名词啊，这是我那个华尔街的长辈，今年五月二十二号回来告诉我的。他说，现在从二零一六年开始华尔街都在谈论这个词，Henry's。Henry's stands for high earners but not rich yet。就是代表是怎么样呢？收入不错了，但是呢，还不到达富有的部分。 你去现在华尔街，你去问 UBS，问 c t 你问他，他们都在讲 Henry's，那他们的定义很简单，美金十万块以上的年收入就是 Henry's，啊，当然对台湾来讲，这个标准很高了一点，但对美国来讲就是这样子。OK，那这个 Henry's 呢，它有些特性，年纪呢就是七十年后面的小资族，他现在的收入呢已经不错了，但是会越来越高。 啊，他成长在网络跟手机的时代的里面，所以呢，他习惯用文字或讲话的方式，他不见得习惯跟人面对面的做事情。对，他习惯用社群，他不管不习惯跟人面对面。对，所以呢，他有可能会相信机器人告诉他的结果，胜于传统的理财专业告诉他的结果。 这当然是美国的推论。那我自己后来在又在问我很多学生们，他们感觉都是这样子。让他们去接跟理财专员面对面谈这些东西，他们害怕。用电话讲，OK。啊，用手机讲，用用手机用麦讲，那更棒。啊，所以 Harry 的确是一个现象。所以呢，其实呢，那我们看到这 Harry 的帮部分，我们怎么办呢？事实上，我们的机器人都要做一个人机的互动的界面。 跟传统的财富管理用人来沟通这个做的区隔，这是第一件事情。第二件事情呢，呃，为了问过学生，反正只有钱这个地方是最大的一个生意，所以你一定要提供低手续费，然后小额资金，不是台币三千块，是台币三百块，他们就愿意做的事情。第三件事情呢，要用 B to C 的方式来做，而不是 One on One 的 Direct。 这是英国 Henry 要产生的事情。好，那美国有 Henry，那亚洲呢？亚洲的 Henry 在哪边呢？尤其中国大陆的 Henry 在哪边杜拉拉。哎，这边有中国呃大陆朋友，请举个手好吗？啊，知道杜拉拉嘛？对不对？杜拉拉升职记，这是一部很经典的大陆的职场电影，讲一个杜拉拉呢？ 他从一个销售助理不断的往上爬，八年的时间变成一家外商公司的 HR director 啊，然后呢店里面呢从一开始吃泡面糊口，到去租房子，OK，然后呢接下来呢他去买了包包，买了车，浪漫旅行，考虑买房，啊，看他们都很光鲜亮丽，对不对？这里面呢就隐藏了。 很多很多的财富管理的需求啊，他们是八零年后，他们喜欢用手机，输入原住民，然后，呃，收入就越来越高，牵动各各种种类财务管理的需求，他们是中国很著名的小升的一组。